Estamos no Xardín Roque Gameiro, no barrio Lisboeta do Cais do Sodré. Eu non sei se coñecedes este barrio, mas era un barrio que antigamente se chamaba Os Remolares. Os remolares eran aquelas persoas que tiñan por oficio facer remos. E precisamente toda esta área dependía da actividade do porto. É tamén unha das zonas de Lisboa máis relacionadas coa actividade económica dos galegos. Galegos eran os tallos, galegos eran as casas de pasto, galegos eran os bares, galegos eran os restaurantes. Xa sabedes o que se dicía sobre as zonas frecuentadas por mariñeiros, e efectivamente até os anos 2000 non faltaban as tascas e a prostitución na zona. Claro que o turismo está a transformar esta zona nunha área de hotéis de luxo e bares temáticos. Hoxe imos voltar atrás no tempo, imos voltar ao século XVIII, aos anos 20 e 30, para falar dunha das primeiras persoas de orixe galega que podemos situar nesta zona é que podemos nomear polo seu nome propio. Era Rosa a Galega. A que se dedicaba Rosa a Galega? Rosa a Galega era unha comediante. Naquela época estaba na moda a comedia de orixe castellana. Claro que normalmente non se trataba de galegas, tratábase de castellanas, tratábase de andaluzas. Por ese motivo, temos que falar do caso de Rosa como unha excepción. Acontece que a comedia estaba ligada precisamente a este outro negocio do cal acabamos de falar, a prostitución. Moitas destas actrices, pasada a súa época de esplendor, acababan precisamente por ter que dedicarse á prostitución para sobrevivir. E este é o caso de Rosa, Para sermos xustos, temos que dicir que a Rosa Galega viviu na Lisboa anterior ao terremoto que destruiu a cidade en 1755. Realmente os remolares aínda non se parecían nada nesta época á descripción que vos lemos no inicio. Coñecemos a historia desta muller a través de dous escritores moi maltratados pola historia, Xulio Dantas e Tomás Pinto Brandão. Xulio Dantas escribiu unha obra sobre como era o amor no século XVIII E nesa obra fala tamén da prostitución. Aí é onde nos menciona o caso de Rosa a Galega, Unha das máis célebres mulleres damas que viveron en Lisboa por volta de 1730 era coñecida pola alcuña de Giganta. Moraba o Arco dos Pregos e aquí ficou ofrecendo faceiras e frades, fidalgos e cónegos, mulatos e principais vermellos da patriarcal a sombra imensa dos seus seios. Competía con ela en notoriedade e en prezo a Rosa Galega, moradora aos remolares, a antiga dama de comedia, debaixo de cuxas rótulas verdes costumaba xuntarse en meio mundo a ouvila cantar a viola en italiano, castellano e portugués. Mas Xulio Dantas non é o único que nos fala desta muller. Xulio acode a fontes anteriores, entre elas Tomás Pinto Brandão, un poeta satírico, personaxe así interesante. A unha comedianta chamada Rosa, e por outro nome a galega, cousa singularísima na graza con que canta ou italiano, ou castellano, ou portugués. Décima. Ó tú, só rosa das flores, que de Castela arrancada e en Portugal xa plantada produces cuatro primores. Cuatro nazóns das mellores, por arte, por natureza, por graza e por agudeza, mostras nesa fórmula humana que es galega, italiana, castellana e portuguesa. É así como sabemos que a nosa Rosa tiña nas súas mans os corazóns lisboetas. Cando era nova dos fidalgos que asistían ás súas pezas teatrais para ouvila cantar, e xa na maturidade a dos poderosos, laicos ou relixiosos que pagaban pola súa compañía. Ben, e isto foi todo por hoxe. Este foi o noso primeiro vídeo sobre a serie Cais do Sodré e en breve esperamos vervos aí do outro lado porque teremos máis. Unha aperta e cuidadovos.